Oh! Sige! Pinakabala mo oras ko, binagama ang motor ko! Mason ako, Hawagi mo lahat! Binagama ang motor ko! Mason ako, kiram ako! Hawagi mo lahat! Sige! Mason ako, kiram ako! Binagga mo ang motor ko! Mason ako, kiram ako! Hawagi mo lahat! Sige! Mason ako, kiram ako! Pagmasdan mo ang aking galit Nagsimula na kong umini Tawagin mo kahit na sino Kahit sundo mo pa kay Pinangga mo ang motor ko Inabala mo ang oras ko Bumaba ka na dyan Kasi na kita banata Pinagdama ang motor ko Mato na akong kinamaw Awasin mo lahat, sige Mato na akong kinamaw Pinagdama ang motor ko Matou na rock e mal, ou a tribulada Mas na rock e mal Sigue, sigue Mas um boca passa precedente Sigue, sigue Sumbungo passa presidente Sigue culpa quem vai solar com la cama mudormao Mato na hockey de mao O